Jo, Servus zusammen, Stiffer hier und äh, heute zeige ich euch mal was ganz Interessantes und zwar, äh, wie man ganz einfach, beziehungsweise ich will erstmal von vornherein sagen, bitte nicht zu Hause nachmachen, beziehungsweise wenn ihr es macht, dann nur bei eurem eigenen Auto, weil sonst ist das äh, ein bisschen äh, heikel. So, was zeige ich euch heute? Ich zeige euch heute, wie man mit dem Apfel eine Autotür öffnen kann. Ganz, ganz simpel. Jeder vernünftige Mensch hat Obst zu Hause, deswegen habe ich gerade bei meiner Nachbarin schnell noch geklingelt mit einem Apfel geliehen. Und äh, dann wollen wir mal anfangen. Was brauche ich da noch zu? Ich habe hier so ein Spezialwerkzeug vom Kumpel ausgeliehen. So eine Art äh, Überlebensmoped. Und äh, seht, das ist ein ganz normaler Apfel, das ist ein Granny Smith. Und damit werden wir jetzt diese Autotür ganz simpel öffnen. Und zwar fange ich mal an hier mit dem, mit dem Apfel und werde da erstmal, äh, mal gucken, ob wir das hier direkt hinkriegen auf Anhieb. Das ist manchmal nicht so einfach. Ich muss jetzt hier einen schönen Spalt reinkriegen. Sonst haut das nämlich alles nicht hin. Ich sage immer, mit, mit Tennisball kann ja jeder Türen öffnen. Mit dem Apfel ist das schon eine ganz andere, ganz, andere Hausnummer. So, jetzt guck mal hier, dass wir den Spalt hier ordentlich reinkriegen. Dass es auch klappt. Das sieht schon gar nicht schlecht. Oh, das, das, ist, das sah schon ziemlich gut aus. Also ich muss sagen, ich bin ja da echt ein Talent, was solche Sachen angeht. Dabei immer noch so gut auszusehen, das ist immer so eine Sache. So, schauen wir mal. Machen wir hier schön weiter. Das sieht nicht schlecht aus, das könnte man versuchen. Ich mal zeige hier, das ist ein ganz einfacher, ganz einfacher Keil rein, reingeschnitten. So, und damit werde ich jetzt die Autotür öffnen. Und äh, ja, alles, was ich jetzt noch dazu brauche, um das dann äh, wirklich zu schaffen, ist der Autoschlüssel. Den stecke ich hier rein, stecke ihn ins Türschloss, offen. So einfach läuft der Hase. Schönen Tag wünsche ich euch. Ciao, ciao.